sindika naiz eta mediku bezala egiten du lan. Ba, egibitzen naiz e, eh, familia mediku bezala eta batez ere saiatzen gea e, eh, medizina prebentzioa egiten. Bueno, le lehenengo gauza, gaixotasun kronikoa daukaten pertsonak eh, batez ere edo ja badaukate gaixotasun importante bat, normalean zirkulazioakin edo bihotzarekin edo garunarekin zerrikusia daukana, edo arrisko handia daukate horrelako gaixotasun importante bat e, eh, eukitzeko. Bo, jarripen non bat egiteko jazaila da bizitza normal batera bat emanen badezu. Baina bide iluziak egin behar balema dituzu, e, astero mila kilometro, guztiun kilometro, e, batzutan hostilean da bestetan larun da, ba, kontrol horiek jarraitzeko ja zaitasunak daude, hori alde batetik. Eta beste batetik, e, medikazioen gora berak, e, inoiz ez da egongo berdin, koagulazioaren tratamentuaren jarraipena, e, jende asko, gaur egun jende asko sintron erabiltzen du, antikoagulante bezala, ba, iktus bat saiesteko edo iktus euki balimadu e, eh, ez edukitzeko edo bihotzeko arazo bat bali antiko antikoagulante bat erabili behar du. Tratamentuari ondo kontrolatua egoteko behar dezu mm, baldintza konkretu batzuk ondo bete ez e, dietak zerrikusia dauka, e, hartzen dituzun medikazioak zerrikusia dauka, zure bizitzaren aldaketak zerrikusia dauka, beraz, edo gehiegi gulatzen da, odola finegia da, arriskoa dago odola e, hemorragia bat ukitzeko, edo alderantziz. E, efektu gutxi balima dauka medikazio horrek, iktus bat eukitzeko, trombosi bat eukitzeko, arriskoa izan dezakez. Eta hori bai, bai arrisko hori askotan ikusten da. E, edo zeinek arriskoak baditu lako bide luze bat egiteagatik, baina batez ere adinduak leheno esan ditzen e, tensioa kontrolatu behar dute hundu, e, kontrolatu behar dute, kolesterola kontrolatu behar dute, antikoa kontrolatu behar dute, E, gaixotasun reumatikoak e, artikulazioak eta arazo normalean askotan arazo gugitze dituzte. Bai, eragin handia duka, hainbeste bidai eta hain bidai luziak egiteak, ba bai, eragin handia duka. Deskantzo bat kentzia, o azte bat kentzia, gutxi, baina askotan jun berri kilometro asko egin behar izana, ba horrek bai du eragina, eragina fisikoa argita garbi ikusten da, eragina daukan gaixotasun larri batean, edo zirkulazioan, edo tentsioan, edo... Ikusten ez dena da e, alde psikologikoa, eta eragin handia du baita alde horretatik. Tentsio handia da, e, ansia handia sortzen dira, gastatu egiten du, asko gastatzen du, eta pertsona bat azkenean puskatu du. gaztetxoa ikusteko aukera azkeneko goi urtetan ikustut ez dutela baimenik ematen preso bat, e, mediku bat bezala ikustea joateko ez dute baimenik ematen bi alditan gertatu da, baimena eman dutela eta izan da, arazo solarriak zirelako galduta zedelako eta beldurtuta zeudelako. Orduan bai eman zuten baimena berezi bat, e, eh, beren gana bat edo, normalean ez dute baimenik ematen. Jarrape emate egiteko e, eh, balintzaietan oso zaila da. Ze egiten denzu lagun bezala junda e, bisita normal batean, ez dizu bera ikutu, moski, E, edo zenideak ematen dizkizu datuak, edo eskutitz bitartez egiten ditugu jarraipena, beraz e, zaila eta modu kaskarra jarraipen bat egite. Espainian e, zinituzu ikutu, zinituzu esploratu. Frantzian ere ez dizute duzten mediku bezala gauzak egiten, baina gutxinean bai posible dezu erresago hitz egin, erresago ikutu, e, gauzak ikusi, e, erresagoa da alde hortatik, baina Frantzian ere mediko bezala jutea, nik uste dut debekatu ez balima bai baimenik ez digute ematen. Nei urtzen zait, eh, dispersioa dela mendeku bat. Eh, zigortuta dagoen pertsona bat, gehiago zigortzea eta ez hori bakarrik. Bere familia ere zigortzea. Ni, nahiko nukena da, ba, agintzen duten pertsona horiek e, humanoak izatea besteik ez eta pertsona zuzenak izatea. Ola bali madia, dispersioa bukatu ingurutan. Bukatu ingurutan.